Хотол сонирхдаг, цоглуулдаг хүмүүс олон байдаг. Гэхдээ би өнөөдөр цоглуулах биш харин амьдралынхаа хэрэглэн тохирсон эрэгтэй эмэгтэй гутал авах та юу гэж батсан бэ гэхээр бид нар гутал авцаар өөрсдөө илэрхийлдэг юм байна гэж батсан. Тэгтэл бодоод хаар энэ өнгө загвар одоо тэрийг өмссөн хүмүүсийн харагдцсан өөрийнх нь тухайн хүний бодол санаа сэтгэлгээ хой хүнтэй нийцэж таалагдсан болохоор л өмсөж байгаа. Хэрвээ таалагдаагүй байвал тийм хувцтай явахаас ичдэг өмсөхийг ч үсэхгүй худалдаж авахгүй. Тэгэхээр миний бодлоор бидний бодол санаа, сэтгэлгээг маань тодорхойлдог тэр олон төрлийн гутал ховц олон сонголттойгоор хаасаагүй байсаар л байна. Бид нэр энэ их сонголтын дундаас өөртөө тохирох надад таалагдах тэр зүйлийг хайна гэдэг нь угаасаа цаг их авдаг. Хайжл таарна. За ингээд. За бүгд нь өглөөний минь төрхий. Ой, шалтан. хид хид арга хэмжээнүүд бас өргөдсөн байдаг. Тэгээд ямар пижак өмсүүлдэг вэ? За эхлээд цагаан пижак өмсөж үзье. Энэ пижак их ч одоо их удаан өмсөж байна да. Ер нь бол нэг жаах хуучрах янзанд орцсон байна. За энэ пижака зарыг шүү тамина. Хэрвээ хүсэх юм бол надаас авч болно. Зарагийн гоё пижак байгаа. За дараагийн пижак харъя. Дараагийнх нэг юм Альпи усных чим шиг ийм жак бай. А ийм пижакийг бол заахгүй. За дараагийнх нь ийм пижак. Хар пижак чинь хар утсан дээр бүр ингэ тасан хар болчихлоо тий. За энэ дээр гэнэ. Шүк. Яг гой пижака сонгоод дууссан чинь доогуур өмсөх гутал харин ингээ пүүз болчоод идэг. Тэгээ надад байгаа гутлнууд гэхээр дандаа нэг юм энэ төрөйтэй гутал болчоод байна. Одоо яг өвлийн юм өстэй төстэй юм. Би чакан дээр өмсч хөрөхтэй. Тэгээ одоо яг өмсч явахны пүүз болчоод идэг. Хараач тийм. Тэгэл явж нүх гутал авъя гэдэг яриадсан шүү дээ. Тэгээд юм костюмны өмдөндөө юм кейт юмс явчихж байгаа тэнийг юм аа. Тэрнээс надад зуны бажиг бол барай. Тэгээд ганц байгаа костюмны юм зуны бажиг болчиход. Манай 10 жил нэг хүүхэд яг ийм байдаг гэсэн. Тийм үү. Костюм үзүүл даанаа пүүз өмсдөг. Гэтэ эн чинь мод шүү дээ. За арай шүү дээ. Одоо дөрмөж хоёр гарч байгаа надад ийм мод одоо хашаач. Нөгөө засны нөгөө готл бол бүр арай юу. За горчи пижак дээр засны готл өмсөн тий. Йоо энэ сайн хэрүүлж юм. Юу вэ? Цас орж ш тий. <gasps> Вау. Гаш. Ингээ би таараа өөртөндөө таалагдах, өөрснөө тохирно гэж бодох готлуудыг авахар болоод ингээд тал талд олон өөр дэлгэрсээ явах юм бол цаг өргөдөн богино хугацаанд хурдан сонгож болохоор гутлын их дэлгүүр орсон. Гутал авах холонгод биднэрт ямар ямар асуудал тулгардаг лээ. За хааш айл дэлгүүрт орох уу? За хүүхдтэй ханаас авах, нөхөртэй ханаас авах, өөртөө ханаас авах. Төгжрэл хэрвээ чанартай, боломжийн үнэтэй, дээрээс нь бас ингээд бөөнөр нь олон гутал авч байгаа юм чи хямдрал байгаа юм уу, урамшуул байгаа юм уу тий? Эсвэл онлайнаар хөнгөрүүлээд яарсан үед авчих боломж байна уу? Буцаах боломж байна уу? Солиулах боломж байна уу? Энэ бүх боломжийг VV Fashion Монголд нэвтрүүлж байгаа. Танд яг одоо биш юмаа гэхэд дараагийн удаа гэр бүлийнхаа хин хинэндээ гутал авах хэрэгцээ үүсэх юм бол хэрэг болно гэж найдаж байна. За би нэг хідэн гутал өмсч үзнэ. компани зөвлөх залуутай сайн нийлэн ярьлаа өөрийнхөө юу проблемээ бас хэллээ. Тэгээ надад бол та бол нэг ийм хэдэн готлууд ер нь бол айгүй залуучууд цэвэрхэн байдгийн юм аа санал болгож байна. Юу ч гэсэн бүгдийг өмсөөл үзье. Ер нь гурван гот бол өмсөөл үзье. Тэгэл тэнцээс харж байгаа. 40 өмнө готл аавна гэсэн лимиттэй гарч ирсэн учраас өөр готл харах бол ирэх байхгүй. Тэгээ энэ готл бол гоё юм байна. Энэ бол хүүрхэлж юм шүү дээ. Энэ бонс итсэн шийдвэрийг гаргана да. Энд ч бас Джеймс Мейсон дээр үсээ явж ахтал зүгээр л утас маань жоохон тиймэрхүү да. Одоо толинд ингэж харагдчихэ. Нэг юм байна. Нөгөөт нь болохоор илүү шохго. Алийн авал дээр битээ. Хоёулаа зэрлэг хүлэн дэвтэх юм. гутлаа сонгочлоо. Одоо миний гутал 250 сая төгрөгөөс дээш байх юм бол дахиад нэг гутал бэлэг болгож өгөх юм байна. Энэ гутал бол үнэхээр надад бол амар таалагдж байна. Яагаад вэ гэхээр зузаавалтай. Тэнгүүтлээ юун дээр л өмсчгөр гэж юм жимгэр загвартай. Ийм гой гутал юм аа тийм биз. Хэлбэр мэлбэр. Төлгөөнөг дуусгаар тэг каснаар төлгөөнөг гуталтай хамт хичүүлээд. Явъя даа. Хилгэн гутал сонирхож өмсдөг залуучууд зөндөө тий. Би дааж хилгэн гутал нэг тийм илэггүй байгаад байдаг. Гутал арчилгааны маад гэр чинь яг бүтээгдэхүүнүүдс байдаг болохоор. Аа бас. Тий. Энийг яг ингээд арчлаараа тэгээрээ бүгдийг нь хилээд өгч. Зөвлөгөө өгч. Тий зөвлөгөө өгнө өгч. Өөр чинь танаа чинь өөр брендүүд юу юу байгаа вэ? Lasotsky, Lasotsky, Ginaroshi гэдэг хоёр брендийн гутал авсан даа. Water чинь бол Jocks-ын гутал нь байж байгаа. За, Jocks байж байгаа. Converse, Puma Puma тий. Vans тий. Тэр гутлнууд бол шинээр ирж байгаа байхгүй Adidas. Оо зай. Гутлнууд бол шинээр ирж байгаа маа. Яг аль биесны одоо Европын CCC брэндэс оригиналаараа ирж байгаа. Манай энэ Black Friday бүгээрөө. <laughs> Яг виштэй гэж тий. Ард гутл нураагаа. Йоо, ийм готлогдыг тэгэхэд хүмүүс л нэлээ хүүхнүүд бол нэлээ сонирхож байгаа. Яг одоо яг тренд болж байгаа загвар болохоор. Үу тийм үү. Тийм. Энэ албар одоо ингээд ганц ганц шиг үлдсэн. Манайх гутлын их дэлгүүр гэдэг утгаараа нөө бүх төрлийн материалаар хийгдсэн гутлууд байдаг. Илэг, одоо тэ цэвэр арьс илэг, нүбүүхэн байна. Дахиад нөгөө даавал, идрийн бүгдээрээ байгаа. Үгүй. Одоо ч нөгөө амтны аим хайрладаг тийм мундаг үдэл баримталтай залуучууд их болцсон биш үү? Тэд нар цариулаад бид нар лидерийн готлоос оруулж ирдэг. Саяны нөгөө хилээдсэн одоо эндээ юм ястай авар. Жирэмсэн эмэгтэйд чүдэд хүртэл цариулсан юм мэрэгжлийн улавч гэдэг. Эмчлэгийн эмчлэгийн улавч гэж ярьдаг тийм. Үн ямар гоё юм тий. Манай их хятад готлын үнэтэй баг адилхан байгаа даа гэхтээ тий. Тэгэхээр чи нөгөө Европ готлыг бид нар одоо тим хэмжээнд үнийн барьж чадчихна. Гарал үүсэл нь тодорхойгүй буух эзэн буцах айгүй гутлах уу эндээс евро стандартын сайн чанарын гутлаа тэгэл ирээс нь хямдралтай урамшуултай авах уу гэдэг чинь хэрэглэгчийн сонголт болчиход байгаа юм байна тийм. Онлайн дэлгүүр байна давхар тийм. Манай онлайн дэлгүүрээс чинь сайн байна. Онлайн дэлгүүрээс худалдаа авалт энэ дандаа арьсан тэлэмнүүд байдаг чинь. Тийм л гэж гутлал хараад исэн бол бас ийм юмнууд энэ юусэн анзарч хараагүй зөндөө гоё гоё юмнууд ш тий. Онлайнаар авчих юм бол 3 өнгөлттэй. Оо тийм үү. Үнгүү үргээд өгч. Оо тэр тэр онлайнаар авчлаа. Дотроо 48 цагийн дотор та буцааж болно тий. Аа тэнгууд хөдөө орон нутагт байх юм бол тий 168 цаг буюу 7 хоног дотроо аа буцаалт хийж болно. Покт орох угаа төлчих болно. Тийм бай. Покт бас байгаа юм биш. Хүн алсан шиг одоо гадагшаа дотгошоо гიშгдэг бол тэрийг тэ ангаадаг, хэмжилдэг тийм уу хурцтай байж байгаа юм байна. Энэ гутлаа одоо өмсөв явчих. Юм яа. Төлбөрөө Brito картаар, шалтгаан нь Brito картаар төлбөрөх юм бол хасах 5 5% тийм. Өнөөдөр орой бүтээч бас дайсан. Кино киноны нийтлэл. А VV Loyalty үнэн чирэгдэгчийн 5% нь болохоор картаар юм уу зүгээр шууд бүртгэлээрээ юм уу? Бүртгэлээрээ. Бүртгэлээс тэгэл бодлоо авалт хийхэд бодлоо авалт болгоных нь 5% хөрвүүлсэгдээд тэрийгээ дараагийн бодлоо авалтанд ашиглаж болдог. Юу point чиглэсэн. Тийм байх тий. Тэрийгээ цоглуулсан ч болох юм тий хасгаа цоглуулж байгаа. Юу point бас манад байгаа. Аа. За тэгвэл одоо ингээд өнөөдрийнх дээр бол ингэнэ штэ. Одоо юу яаж гинэ аа. Брито карта шилэн заяа. Тэнгүүд хасах 5%. Тэр цаашаа сев хийгдэндээ. А тэнгүүдлээ би э, э, юу роялти хөтөлбөрийнхаа нөгөө хөтөлбөртэй хамрагдаад 5% Тий, одоо жишээ нь 5-ыг. Ааха. Ингээ хоёр тоо. За тэгвэл одоо чинь болохоо нэг гутлахлаар нөгөө гутлах нь бэлгэн дээр байгаа. 250 мянгаас дээш худалдаа авалтан дээр. Аа тий. Жилэг авчих. Тэнгүүтээ гэхдээ миний одоо энэ авж байгаа гутал чинь хямдарсан байгаа гутал тий. Тий. Хямдарсан. Тэнгүүтээ дээрээс нь бэлгийн гутал гутал бэлгэндээ. Бэлгэндээ сонгосон гутал. Энд бас нөгөө сонгосон гутал юм. Are you happy now? Ah. Quiet. Ямар вэ? Гоё. Ачаахгүй. Аха. Түрүүний пүүцтэй хэлжсэн нэг одоо шал өөр. Яа, шинэ хөтлөн цасан шиг байдлаа. За ингээд нийт бичлэгээс харах юм бол эрэгтэй хүмүүс бол маш цөөхөн готл өмсж үзэж тэндээсээ сонголтоо бол хурдан хийдэм билээ. Харин эмхтэй болохоор маш удаан олон янзын готлыг бүр аавна гэж бодоогүй төлөвлөөгүй готлаа хүртэл өмсөж үзмээр санагдаад хамаг хугацааг бас автив билээ. Азар битэр нэг доор хоёр талд готлоо үзчихсэн учраас хурдан готлоо аваад киноны хэлт руугаа явж амжсан. Тэгээ сайхан готл сайхан газар хүрэгдэг гэж ярьдаг шиг утлаа усныхаа дараа бид хоёр маш сайхан кино нээлт маш сайхан жүжиг үтсэн байгаа. Бэхэн зүрх киноны нээлтэн дээр утсан. Дараагийн өдөр нь болохоор бид хоёр Sichuan-ы сайн хүн гэдэг жүжигийг бас үзсэн. Киноч гоё байсан, жүжигч маш гоё байсан. За энэ готл бол төвшөгийн хувьд өөрийнх нь илэрхийлэмж. За ингээд энэ бичлэг дээр гарч байгаа энэ хүү готлын их дэлгүүр бол Европын CCC гэдэг брендийг аль бисаар Монголд оруулж ирсэн. VV Fashion гэдгийн дэлгүүр Монголд маань 15 салбартай. Хамгийн сүүлд жишээлбэл зайсан хийлийн 4 давхар жишин салбар нэгдсэн байгаа. Энэ дэлгүүрийн гол онцлог нь энэ өөрө гутлын их дэлгүүр учраас 0-оос 80 насны спорт, гоёл, өвөлзөн хавар намар бүх төрлийн гутлуудыг нэгт орцардаг дотроо ингээл Adidas, Jogs, Gina Roshi, Lasotsky, Vans гэх мэт ингээ маш олон төрлийн брэндүүдийн гутлуудыг нэгтсэн байдлаар их төлөвлөрийн юм стандартаар борлуулдаг. Ямар ч гутлаасан мэдээж оригинал байна. За ингээ та нартай гутлын их дэлгүүрээр явж үзүүллээ. Орж үзээгүй хүмүүс байсан байж юуны магад. Ингээ бичлэгийн маань үзсэн та нартай маш их баярлалаа. Ингээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Thank you